Hi Leute! Heute wollte ich euch einfach mal erzählen, was mir am M3 besonders gut gefällt und was mir nicht gefällt. Also die Vor- und Nachteile vom M3. Äh, dazu habe ich mir fünf Punkte auch notiert, jeweils fünf Nachteile, fünf Vorteile. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal mit den äh, Nachteilen an. So, also der erste äh, Nachteil, den ich mir aufgeschrieben hatte, war, dass äh, die Lenkung schon äh, etwas schwerfällig ist. Sag ich mal, der Wendekreis ist ziemlich hoch, also ziemlich groß. Und in der Alpina gefahren bin, war die Lenkung echt super einfach, super easy. Und ähm, ja, das merkt man schon, dass der M3 dann schon ein bisschen älter ist. Wie gesagt, 2007 kam der heraus, 2006 das äh, Coupé generell. Und ja, das merkt man schon, wenn man jetzt neuere Autos fährt, wo die Lenkung super einfach ist. Und ähm, ja, das ist so ein kleiner Nachteil, der mich manchmal ein bisschen stört, wo man merkt, dass der Wagen doch ein paar Jahre auf dem Buckel hatte. Aber ist ja auch nicht schlimm du brauchst immer Drehzahl, um Power zu haben. Und ähm, im Alltag, wenn du den wirklich jeden Tag fährst, dann fällt das noch mehr auf, dass das manchmal hm, ein bisschen nervig ist. Ja, du musst immer runterschalten zum Überholen zum Beispiel oder wenn du mal wirklich Power haben willst. Das Schlimme ist, du, du, die Drehzahl, der du merkst, der Wagen kommt, das wird immer schneller. Aber du kannst ihn gar nicht ausdrehen, weil du bist einfach viel zu schnell dann. Ja, du, du, du drehst, drehst, du willst das wirklich hören, das Ansauggeräusch, alles. Und äh, dann bist du schon wieder 100, 120 und das ist alles... Äh, ein bisschen, äh, ja, ist mühselig. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr den nur am Wochenende fahrt oder so zwischendurch, dann ist das überhaupt kein Thema, dann, dann ist das gar nicht so schlimm. Aber wie gesagt, jeden Tag im Alltag ist schon manchmal, ja, äh, ein bisschen beebig kommt ja schon vor, wenn ihr jetzt keine Drehzahl hast. Ähm, Punkt 3, was mir aufgefallen ist, ähm, das ist das Doppelkupplungsgetriebe wenn ihr zum Beispiel äh, morgens vor allen Dingen, wenn das Öl kalt ist, ähm, ihr schaltet von äh, normalen D-Modus in den R-Modus, was ich euch schon mal gesagt hatte, das ist ein bisschen langsamer dann, aber bis die Kupplung greift, bis, bis der Schleifpunkt kommt, man merkt das dann eben halt, ihr müsst ein bisschen Gefühl haben und das dauert ein bisschen. Das Schlimme ist, wenn ihr dann irgendwie, sag ich mal, der Wagen ist kalt, du musst irgendwie wenden, irgendwo in eine Parklücke wenden, zurückfahren und andere Autos kommen dann vorbeigefahren, die denken, ey, warum fährt er jetzt nicht so schnell, weißt du, du ich bin jetzt eher einer, der haut die Gänge so rein und gibt sofort Gas, sondern ein bisschen Gefühl muss man ja schon dabei haben. Ja, das, das merkt man schon. Also wenn du jetzt so eine normale Automatik hast, ja, 5er war das jetzt oder im 6er oder so, die ganz normale 8-Gang-Automatik von ZF, das ist schon ein bisschen einfacher. Aber du drückst drauf, zack, Rückwärtsgang, los geht's. So, da musst du jetzt nicht lange ähm, warten oder so. Das ist schon so, so ein kleiner Nachteil. Wenn du fährst, kein Thema. Wenn jetzt wirklich viel rangieren musst, du bist viel in der Stadt immer zurück und vor und also das merkt man schon. Ich glaube, das kann jeder mal äh, beipflichten. Vierter Punkt, was mir, äh, ziemlich, äh, ja, was mich ziemlich genervt hat am Anfang, das ist die Versicherungseinstufung vom M3. Also wie gesagt, ein Kollege von mir, der, sein Vater, der hat einen R8 und der ist günstiger in der Versicherung als der M3. Und äh, da habe ich ganz schön geschluckt, das war ganz schön übel. Ähm, klar wusste man vorher, konnte man sich vorschlau machen, da hatte ich auch das Video zugemacht, das verlinke ich oben nochmal. Ähm, aber es ist irgendwie, man denkt so, ja, ein M3, okay, ist schon ganz geil, aber dass da fast einer der teuersten ist. Äh, ich glaube, dass der einzigste Wagen, der noch teurer ist als ein M3, ist ein X6 oder X5, X6. Die sind noch teurer, ne? also eine Stufe oder so, also nicht viel. Der letzte fünfte Punkt, was mir noch einfällt, äh, was mir aufgeschrieben hatte, war, ja, dass der Tank ziemlich klein ist. So. Ne? Ihr seid eigentlich nur an der Tanke oder ihr habt immer, äh, wie gesagt, die Reservelampe geht an äh, das ist schon ein bisschen nervig, weil du kommst, kommst maximal, wenn du volltankst, äh, 400 Kilometer weit und ab 100, 120 geht schon wieder die Lampe an. Äh, soweit ich gelesen habe, kannst du das auch äh, rauskodieren, dass das nicht so früh angeht, die äh, Warnlampe, aber die hätten einfach den Tank vielleicht ein bisschen größer machen müssen. Also können bei 400 Kilometer mit Volltanken, äh, ist, ich glaube 60, 62 Liter passen rein. Ah, das ist schon manchmal nervig. Ja? Also das merke ich vor allen Dingen, klar kannst du es nicht vergleichen, aber wenn ich einen 5er als Diesel fahre und dann den M3, äh, ah, es ist das Doppelte. Ich komme doppelt so weit. Ja. Fangen wir mal an, was äh, mir besonders super gefällt. Jetzt kommen wir zu dem positiven äh, Vorteil ist natürlich äh, die Form vom Coupé. Wa? die ist echt super und zeitlos schön. Und ich kriege so viele Daumen nach oben, immer wenn ich irgendwo herfahre. Und äh, letztens hat mich noch ein älterer Mann angesprochen auf dem Parkplatz. Äh, das ist einfach geil, weil der Wagen, du siehst den, das Alter nicht an. Das Einzige, wo man dran äh, das merken könnte, wären vorne, weil er jetzt keine LED-Leuchten hat, so wie die neuen Modelle. Aber ansonsten ist die Form echt super und immer wieder schön zu sehen. Ähm, ja, das ist schon echt geil. Äh, zweiter Punkt ist natürlich auf der anderen Seite ist dieser Hochdrehzahlmotor. Du ziehst einfach den Wagen immer weiter hoch. Als ich das erste Mal gefahren bin, dachte ich mir, ey, ich muss doch schalten oder so, weil ich war es gewohnt, ab 5.000, 6.000 zu schalten. Und jetzt ist das so, äh, ich habe jetzt 3000 und ich fahre jetzt 60 im dritten. Und wenn ich den jetzt auf 8 haben will, das, das geht gar nicht. Du musst hier echt rumballern. Das ist echt schon krass. Ähm, aber ist natürlich geil, wenn du richtig Platz hast auf der Autobahn oder Landstraßen, dann merkst du das schon. Und der Sound ist natürlich geil. Ne? Wo wir dann schon beim nächsten Punkt sind, ist der Sound. Äh, ja. Das hatte ich mir nochmal aufgeschrieben. Was hat ihr dazu gesagt? Äh, genau, V8-Sound, Ansauggeräusch, die Trompete, das ist echt so geil, weil das hörst du so selten. Also draußen so ein V8 in, in, mit der Tonlage und äh, es macht immer wieder Spaß. Egal wie scheiße ich gelaunt bin und wie schlecht manchmal der Tag war, du setzt dich rein und fährst eine Runde mit dem M3 und es ist einfach nur geil. Einfach nur, es wäre Spaß in der Backen. Ich weiß auch nicht. Ich meine, wer ein bisschen so Bock auf Sportwagen hat und äh, ja, der muss sich einfach nur reinsetzen, eine Runde fahren. Ich glaube, das kennt jeder von euch, egal was für ein Auto man fährt, wenn man so ein bisschen autoaffin ist. Und äh, ja, dann, dann, dann macht das einfach Bock, einfach Laune. Und das ist echt geil, weil wie gesagt, du kannst dir hochdrehen immer, du hast dieses Trompetengeräusch und du hast diesen Sound, diesen Bass. Ähm, und vorne hast du dieses Ansauggeräusch, was wirklich immer heftiger wird, je höher du denn äh, ziehst im Motor. Ähm, ja, das ist echt schon Wahnsinn. Jetzt bin ich gerade, äh, gucken, ob ich das irgendwo mal zeigen kann. Aber das kann ich jetzt hier, geht leider nicht, weil dann ist 30 Zone, 50 Zone, kannst knicken. Das hört man dann nicht so. Ähm, ja, das war Punkt 3. Vierter Punkt, ähm, was ich wirklich geil finde, das ist, ähm, wie gesagt, das Fahrwerk und vor allen Dingen die ganzen Einstellmöglichkeiten, die ihr habt. Ihr könnt das Auto wirklich auf eure Bedürfnisse anpassen Egal von der Schaltgeschwindigkeit, die Gasannahme, wie schnell die sein soll, die Lenkung, ob die hart oder ein bisschen äh, leichter sein soll. Du kannst alles äh, individuell äh, einstellen für dich, was dir gefällt. Und das per Knopfdruck abrufen und du hast natürlich wieder zwei verschiedene Autos dann in dem Sinne. Und das macht echt schon Laune. Und das ist echt super. Also das hatte ich so noch kein anderem Auto gehabt, dass ich das immer so einstellen kann, wie ich haben möchte und per Knopfdruck abrufen kann. Das ist echt geil. Und vor allen Dingen, dass das, das ähm, geil ist mit dem Fahrwerk, also ich hatte, wie gesagt, vorher noch kein Auto gehabt, wo du so sicher um die Kurven fahren kannst oder ja, du hast einfach das Gefühl, äh, da passiert nichts. Du, du fährst und fährst und kannst auch schneller in die Kurven fahren und du hast den Wagen immer unter Kontrolle. Es ist nicht so, wo du denkst, oh, Moment, jetzt, jetzt wird es äh, schwammig oder so. Kein, kein Problem. Ja, also das ist echt geil. So. Und äh, ja, der letzte Punkt, den ich noch habe, das war Punkt 5 von den Vorteilen, ist das DKG, mit den Schaltpedals. Also klar, ich habe Schaltplätze im Fünfer, aber kannst du sowieso nicht vergleichen. Dieses Doppelkupplungsgetriebe ist einfach der Wahnsinn. Also vor allen Dingen, wenn ich jetzt mal ein bisschen äh, Fenster runter mache, ich mache, jetzt hörst du so das äh, Zwischengas. Das ist einfach nur geil, das macht einfach nur so viel Spaß. Ja, das ist einfach nur Laune macht das. Und vor allem, das ist so eine geile, äh, so schnell ist das. Und das müsste jetzt mal sein. Und du kannst es ja dann auch so einstellen, wie du es haben willst. So, sollst du wirklich die Gänge richtig reinknallen, richtig volles Rohr oder ganz normal oder sanft fahren im Alltag. Du machst es dann auf einer Stufe langsamer und du merkst keinen Rucken mehr. Alles, das ist einfach nur geil. Vor allem mit dem Zwischengas ja, es macht einfach viel Laune. Egal, der Dings, das, äh, weiß nicht. <laughs> Jeder, der den M3 hat, kennt das, den Zwischengas. Ne? Das ist echt schon geil. Also ich bin immer noch super zufrieden mit dem Wagen. Ich habe den jetzt über drei Jahre und äh, ich glaube jetzt fast schon 70.000 Kilometer gefahren. Und ich bin immer noch super begeistert damit. Ne? Das ist echt schon, macht immer wieder Laune, vor allen Dingen die Sonne kommt raus. Und äh, ja, es ist einfach geil. Deswegen kann ich nur hoffen, dass, äh, ja, vielleicht klappt das bei dem einen oder anderen von euch, dass ihr euch den M3 mal gönnt. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr mal drunter schreiben würdet, wie ihr so einen M3 findet oder ob ihr schon die positiven Punkte oder die negativen Punkte, ob ihr die teilen könnt oder ob ihr da irgendwelche Anmerkungen zu habt. Ähm, das war so mal meine Idee, mal so ein Video zu machen und ich dachte, vielleicht interessiert das den einen oder anderen von euch da draußen. Würde mich natürlich freuen über einen Daumen hoch und ein Abo natürlich auch. Und äh, ja, in dem Sinne wünsche ich euch schon mal noch ein schönes Wochenende und sag mal bis die nächsten Tage. Ja? Ciao.